معك شكوب يا هو واخر عاد ايوه بس هذا شكوب 4 ايوه معوده معوده رقم ثلاثة رقم ثلاثة اوكي شو بدك شو بدك داي داي ان الله يزوجنا شنو؟ داي داي ان الله يزوجنا امين يا رب يخليك الان عندك انفرادة بنت ولا ولد؟ اسمع اسمع شو بدك؟ بنت نفسك تضعين؟ أفادرك قدامي عم تبلش ترى يعني. يكتب يشار و... ويمين عند الجروب ويشار ولو أكرم أنا Выпал. Watch out! Watch out! Watch out. خاف واحد يربش يصلعنا بنفسه. Kim kim kim kim? اسمه النوك Excellent work. Excellent work. não, foram altos. من خلف هذا هذا دروب اذا ما مفتوح او فشلت انا بس انا مفتوح رقم واحد يا الله ازاي بفتحها واخذ انت من جسمي Watch out! Watch out! ناقش يعني. اه اه خلاص خلاص يلا يا جماعة لما كتبت كل واحد آه. ما قد طلعت شكل ياسر ما آه، عاد يلفوا من هنا لا يقدرون امنع خلف اول مره ما في حدا والله ما بيطلع الكل وانا شايفه وبكى وبكى على ما ادري شكيت Watch واتش اوت out! رأي بعد لا لا لا لا لا لا دول. Attack the mark! Attack the mark! Attack the mark! Attack the mark! آه، اصبر اصبر Enemies ahead! مهرة يا مهرة من وين من وين يا مهرة قتلك من وين head toward this point اسمك تعال فيني ماشيني وانا جعان انت بالرجو Please recall me. Please recall me. Teraz bez. Nie zabiła. Kupiamy.